Bye. Krishna. вперед, Україна! З днем народження! Україна! Азербайджан, Азербайджан, ти батьківщина мужніх синів за нашу країну життя ми віддамо, за нашу державу кров ми пролємо, прапор свободи кличе вперед, прапор свободи кличе вперед. Тисячі життів поклали, рідну землю захищали як поле бою, кожен воїн пав героєм, хай цвітуть твої сади, і у серці назавжди, твою славу кожну мить, ми готові захистить. слася слався, земле свята, древня мудра. і Славу і честь ми готові захистить, О, рідний край, о, рідний край, Азербайджан, Азербайджан, Азербайджан, Азербайджан, Азербайджан.